để bác thấy lúc nãy tình như lấy lý tưởng 好似嚟嚟奔城，你一條食食咗垃圾咁解啊？ 我们下次见。